Das ist unser Moment. Heute holen wir uns den Sieg. Ihr wisst, worauf es ankommt. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Wir haben hart dafür gearbeitet. Heute bringen wir das aufs Spielfeld. Bei einem Spiel geht es nicht nur um die physische Leistungsfähigkeit. Es kommt auf die richtige Haltung, eine sinnvolle Taktik und natürlich den Kampfgeist an. Doch vor allem geht es um das Team als Einheit. Leidenschaft, Dynamik und Mut sind die Grundvoraussetzungen eines jungen Unternehmens. Strategie und Motivation der Schlüssel zum Erfolg. Erfolg passiert aber nicht einfach. Er wird hart erarbeitet und trainiert. Der Zusammenhalt spielt in jeder Mannschaft eine entscheidende Rolle. Der Zusammenhalt spielt in jeder Mannschaft eine entscheidende Rolle. Für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen, sich zu vertrauen, respektvoll und fair miteinander umzugehen. Das macht aus Einzelspielern ein gutes Team. Wir entwerfen individuelle Absorglösungen. Nicht nur unsere Technik, sondern auch wir entwickeln uns ständig weiter. Wir lösen uns von alten Konventionen und erfinden uns immer wieder neu. Bei uns kann jeder persönlich und im Team über sich hinauswachsen. Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Das macht uns schnell, effizient und stark. Wir sind echt fürsorglich. Authentisch, kreativ, innovativ, kompetent und ehrlich. Jeder Worker ist ein absoluter Profi auf seinem Gebiet und identifiziert sich mit seinem täglichen Tun, dem Produkt und Absorbwerk. Ehrlichkeit, Vertrauen und die persönliche Bindung zu unseren Kunden machen uns zum zuverlässigen Partner, der Verantwortung für sich und andere trägt. Wir entwickeln uns Tag für Tag weiter und werden immer besser.